えー、前回のビデオから多分気づいてると思うんですけど顔が真っ赤ですデビニキへようこそはいえー、っとですね実は一昨年の冬から出産性皮膚炎になりました今はこれなんですけど昔どんな感じ気になる方はね見せますはいこちらですもともとニキビができにくい肌なん ですね多分敏感肌で皮膚が薄い人なんですよね生まれつきででそれを知らずに間違ったスキンケアしちゃったみたいな感じですかねで急にこう顔が真っ赤になって痒くてヒリヒリして皮膚科に行ったら脂漏性皮膚炎って言われましたこの時去年なんですけど、えー、ニゾラルっていうカビを殺す塗り薬を処方されてて で最初は綺麗になったけどやっぱだんだんなんか効かなくなってで2回目の通院の時になんか薬局が勝手に薬をなんかジェネリックにしたんですね説明なしで最近こう薬局がすごいジェネリックを進めてるじゃないですかとがっかりしましたねその時はでそのジェネリックをずっと使っててやっぱりなんか多分入ってる添加物が違うので全然治らないんですよ なんかもう荒れてる状態がずっと続いてましたでもう一回病院に行ったんですねそれで先生がなんかあのニゾラールはジェネリック使っちゃダメだよって言われてショックっていうかもう本当になんかあーって感じでしたねそれで全然治らないから真っ赤あの赤いのが全然治らないから先生がメディアムのステロイドを処方しましたそこからがもう本当に地獄ですね 私は3ヶ月ぐらいあのステロイドを使ってたんですけど、うん、なんか赤みが消えなかったですなんかむしろなんかこう毛穴がどんどんなんか広がっててなんか普段こう会社に行く時にお化粧をするんですねでお化粧する時はファンデーション塗るので毛穴はちょっと目立たないんですけどやっぱこうお化粧を落とす時にわかるじゃないですか 女性とか特になんか毎日鏡見てるから不安になってきてなんか毛穴がどんどん広がっていくので勇気を出して他の皮膚科に行くことにしましたそれでなんかここで面白い話があるんですけど一般診療の先生ってあの美容外科医とかあんまり好きじゃないみたいですよねそれでなんか私はその皮膚科の先生に美容外科の人間ですって言ったら嫌われちゃったのかな私の職場のことが嫌いになっても 私のこと嫌いにならないでくださいすいませんはいあ自分のクリニックにも行こうとするのになんか自由診療だからレーザーだったりとかになっちゃうから治療がねだからそれはちょっとまた違うかなと思ってだから今今回は皮膚科専門医に行きました診察で私は周鎖性皮膚炎だっていうことが分かったんですよね 原因はわからないんですけどおそらくあのステロイドかぶれちゃった的な <laughs> そこでそのメインに紹介されたのは何もしないっていう治療です何もしないとはどういうものなのかまずお化粧がダメスキンケア保湿も全部ダメですあとその他にあの食事の指導もあってあ糖質制限だったりあと油 ものを制限したりあと乳製品とかも制限しなきゃいけないんですねまあ私ちゃんとできてないんですけどあと内服はミノマイシン、えー、という薬を飲みながら脱ステをしました 脱しての時に本当に地獄でしたねもう人生で一番ひどかったかな顔がもう本当に真っ赤かでちょうどその時になんか教会でその活動があってみんな泊まりに行ったんですよでいろんな人と会ってたから初めて友達になった人もいっぱいいたし自信なくしますねもう顔顔でこう1ヶ月ぐらい飲んだら 綺麗になるんですよちょっと赤みは残ってるんですけどそこで私は間違った選択をしてしまいましたねもう大丈夫だろうって思って身の前心をもう自己判断でやめました <laughs> 治りかけなのに抗生物質をやめてしまったので結果こちらの顔になりますはいこれは2週間前です もう先生に怒られるだろうっていう覚悟を決めてもう一回あの皮膚科のあの先生のところに行きました診察の結果もう一回ミノマイシンを飲まなければいけないっていうことです一回やめてしまったのでだからこう3ヶ月間服用しなきゃいけないって言われましたでプラス、えー、ビタミン B の薬 を飲まなきゃいけないです、えー、今まだ2週間しかのノマイシンを飲み飲んでないんですけどブツブツとかもっとひどかったんですけどやっぱ抗生物質すごいですねもうだから今回はもうちゃんと直します糖質制限とかもあんまりできてないんですけどもうダイエットも含めて頑張りたいと思いますまた皆さんにあの治療の経過 お伝えしたいと思います今回の皮膚科の先生に何もしない方がいいって言われたのであまりなんかこうこの商品がいいよみたいな多分ないと思うから、えー、まあその経過シェアしていきたいなって思いますはいえっ、と長いハートトゥハートの話なんですけど <laughs> 同じ経験を持ってる方アドバイスがあったら是非あのコメントいただければ助かります治療中なんですけど、えー、どういうふうに肌が 変わっていくかでアップしていくので興味のある方は是非登録ボタンあの押してくださいまた次の動画でお会いしましょうじゃあね